Akhirnya, setelah sekian lama, aku jumpa last copy movie ni. Macam tak percaya je ada lagi yang tinggal. Korang dah ready? Buat betul-betul lah, Ya, yeah, ya, yeah, aku tahu. Wow, ini ke filem terhebat tahun ni? Eh, jap, jap. macam ada tak kena je. Eh, apa sah dia tak nak keluar pula ni? Kamil, kau okey tak? Jap, apa benda yang tengah jadi ni? Ah, sudah. Eh, sejak bila kau jadi tinggi pula ni, Kamil? Apa benda kau cakap? Kal, buka lampu lah. Lari gas, jangan tak lari. Woi, nak buat apa ni? Samir, kita nak buat apa ni? Mana aku tahu? Siapa suruh kita lari dalam pusingan? Eh, Lekas, ke tandas. Hmm. Apa kita nak buat sekarang ni, Kal? Kal? Oh, uh, hmm, jap, jap. Jom fikir. Ha, macam ni plan dia. Okey. Mula-mula kita kena berpecah. Seorang pergi sana, dua orang lagi pergi ke sana. Yang seorang tu pergi alih ke perhatian hantu tu Dan lagi dua orang pula pergi ke kotak Swiss yang ada kat hujung rumah Bila korang sampai sana, on kan Swiss tu Bila lampu dah buka, baru kita belasah hantu tu cukup-cukup Okay? Uh, eh, Kal Okay, tak ada masalah, jom macam selamat je Guys, hantu tu dah berikan Come in, cepat Gigat kotak Swiss apaan? kamil. Eh, hilang. Eh, ini ada lagi sini nih. Hah? 呃 Ha, tu dia Kamil. Cepat pukul dia. Serang. Eh, jap, jap. Ya, jangan serang. Aku rasa dia just lapar kot. Aku rasa nak bela. Kau pasti kau nak bela dia ni? Yup, sangat pasti.